Арнольд Шварценеггер. Мен колледжге барабам. Мен күнүгө 5 саат спорт менен шугулланардым. Шунингдек курулушта хам ишлердим. Чүнки у пайтлар бодибилдинг пул келтирмасты. Менде спорт ягуликлерге пул жок эди. Ишлашка мажбур эдим. Курулушта ишлердим. Колледжге барардым, шугулланардым. kech soat 8 dan 12 gacha aktyorlik kurslariga borardim. Haftada 4 marta. Men bularning barchasiga ulgurardim. 1 daqiqam ham bekor ketmasdi. Shuning uchun men sizning qarshingizda turibman. 20 yoshimda Mr. Universe kamarni yutib, eng yosh, mutlaq chempion sifatida Londonga keldim. Chunki menda maqsad bor edi. agar siz qayerga intilayotganingizni ko'rmasangiz shunchaki maqsadsiz harakat qilsangiz unda siz shunchaki drift qilyapsiz va hech qayerga yetib borolmaysiz amerikada 74 foiz odam o'z qilayotgan ishini yoqtirmaydi aksariyat odamlar o'z qilayotgan ishlaridan mamnun emas Buning barchasiga sabab ular o'z oldiga hech qanday maqsad qo'ymasdan harakat qilishadi. Ular shunchaki maqsadsiz suzishadi. Ishga ham u majburiyat bo'lgani uchungina borishadi. Lekin ishlash kerak, ammo bunda ishlashdan foyda yo'q. Bu hech qanday baxt keltirmaydi. Dunyodagi odamlarning chorak qismigina qilayotgan ishlardan ko'ngli to'q. Mendan har doim so'rashardi. Filmda tosh ko'tarib suratga tushayotganimda kuniga 5-6 soatlab juda og'ir mashqlarni bajarsang-da, nima uchun yuzingda har doim tabassum? Qolganlar ham sen qilayotgan mashqlarni qilishyapti, lekin ularning yuzida qiynoq, qish aks etgan. Nega unday? Har doim men o'z maqsadim sari ketyapman deb javob berardim. Mr. Universe maqomini olishdek maqsad turardi qarshimda va mashqlarimdagi har bir qaytarish meni shu maqsadimga yaqinlashtirardi va bu maqsad tobora haqiqatga aylanib borardi. Har bitta mashq, har bitta qaytarish, har bir oshirib borgan vaznim maqsadimni haqiqatga aylantirib borardi. men 200 kg vaznli tosh bilan mashq qilib kutib o'tira olmasdim. men keyingi qaytarishlarimda ham 200 kg ko'tarishni kutib o'tira olmasdim. men 2000 marta o'tirib turishni ham kutolmasdim men har keyingi mashqqa sabrsizlik bilan intilardim ishoning maqsadning borligi va unga intilish bajarayotgan ishingizni qiziqarliroq qiladi har bitta qilayotgan ishingizda maqsad bo'lishi kerak maqsad shunchaki zarur muhammad ali turolmay qolguncha mashq qilardi shaxsan o'zim kuzatganman. Bir safar zalda Muhammad Ali mashq qilayotganda bitta yozuvchi kelib undan "Nechta qila olasan?" deb so'radi. Men og'rimaguncha sanashni boshlamayman deb javob berdim. Shunchaki o'ylab ko'ring. U mushaklarda qattiq og'riq his qilmaguncha sanashni boshlamagan. Keyin sanashni boshlagan. Demak, u jon jahdi bilan ishlagan. jon jahti bilan harakat qilish har xil bo'lishi mumkin sening kim ekanliging muhim emas o'rningizdan tura olmay qolguncha ishlang mo'jizaviy tabletka yo'q hech qanday sehr yo'q bu yerda faqatgina mehnat mehnat mehnat barcha mo'jiza mehnatning orqasida odamlar zalga chiqishga vaqtim yo'q degan gapni gapirsa jinim qo'zib ketadi ish bo'lmasa kuniga 45 daqiqani sport uchun yoki biror bir o'zingizni yuksaltiradigan mashg'ulot uchun sarflang jismonan yoki aqlan yuksaltiradigan tasavvur qiling siz kuniga 1 soat tarixni o'qiysiz 365 kundan keyin tarixdan qancha narsani bilib olishingiz mumkin tasavvur qiling siz musiqa tarixini o'rganyapsiz kompozitorlar tarixini qancha narsa o'rganasiz siz kuniga bir soat biznes ustida ishlayapsiz o'zingiz rivojlantirmoqchi bo'lgan biznes endi tasavvur qiling siz qanchalik bu sohaga chuqur kirishingiz va pul topishingiz mumkin odamlar vaqtim yo'q deganda rostdan ularga juda achinaman bir sutkada 24 soat bor kuniga 6 soat uxlaysiz 18 soat vaqtingiz qolyapti ana u yerda kimdir boshini qimirlatyapti men ham shu yo'q men 8 soat uxlayman demoqchi to'g'rimi unda tezroq uxla shunday qilib bizda 18 soat qolyapti normal odam kuniga 8-10 soat ishlaydi boring 10 soat bizda 8 soat qolyapti yo'lda 1 soat 2 soat vaqtimiz ketadi boring yana 2 soat bizda yana 6 soat qolyapti shu 6 soatni nima qilasiz Bu vaqtda nima qilish mumkin? Ozgina ovqatlanasiz, nimadir ichasiz, kimlar bilandir suhbatlashasiz. Ko'ryapsizmi, sizda qancha yetarli vaqt bor? Agar siz vaqtni to'g'ri taqsimlasangiz, qattiq ishlash kerak. Men zaxiradagi rejani yoqtirmayman. Negaligini hozir aytaman. Chunki dunyoda juda ko'p shubhalanadiganlar bor avval biz ularni yo'qchilar deb atardik atrofimizda juda ko'p yo'q yoki buning iloji yo'q deguvchilar bor bu normal holat chunki umidsizlik ham bor narsa Avvallar men o'zingni yo'g'ingni haga aylandim qilolmaymanni o'rniga qila olaman deb ayt derdim va hammasi shunday bo'ladi men har doim sen hammasiga qodirsan deyman seni negativ odamlar o'rab turgan bo'lsa ham maqsadingdan chalg'ima lekin agar o'zingga o'zing shubha qilishni boshlasang mana bu haqiqiy xavf chunki bunday paytda agar birinchi rejam ish bermasa menda ikkinchi reja bor deysan plan b va shu payt ikkinchi reja haqida o'ylashni boshlaysan butun kuch g'ayrat va e'tiborni birinchi rejadan olib ikkinchi rejaga qaratasan bu juda muhim agar biz hech qanday himoya yo'qligini his qilsakkina o'sishimiz mumkin zaxiradagi reja esa bu himoya xavfsizlik degani men agar qattiq ishlay olmasam yiqilaman va boshqa narsalarga chalg'ib ketaman baribir menda himoya bor deb o'ylayman bu esa mag'lubiyat odamlar ularda himoya bo'lmasagina muvaffaqiyat qozonishi mumkin sportda ham yo boshqa sohada ham ikkinchi reja bo'lmasagina odamlar zo'r bo'lishi mumkin men sizga aytyapman menda hech qachon ikkinchi reja bo'lmagan men o'z oldimga majburiyat qo'ydim Bodybuilding bo'yicha chempion bo'lish majburiyatini Men shunchaki Amerikaga kelishga o'zimni majburladim. Men o'zimni shou biznesga kirishga, boshliq bo'lishga majbur deb hisobladim. Men o'z maqsadimga yetmaguncha qayta va qayta ishlayveraman. Siyosatda ham umuman hamma joyda xuddi shunday. Men uchun zaxiradagi rejaga ega bo'lish o'ta xavfli. Bunda inson o'z o'zini cheklab qo'yadi. Muvaffaqiyatga yetishdan o'zini cheklaydi. Nima uchun ko'pchilik zaxiradagi rejaga ega bo'lishni xohlashining asosiy sabablaridan biri ular xato qilishdan qo'rqadilar. men esa xato qilsam hamma narsadan mahrum bo'laman keling sizga bir narsani aytaman xato qilishdan umuman qo'rqmang xato qilish bu normal holat zinadan ko'tarilish uchun xato qilish zarur xato qilmagan odamning o'zi yo'q maykl jordan intervyulardan birida shunday degan unga sen betakrorsan sen tarixdagi eng yaxshi basketbolistsan aytchi muvaffaqiyatingning sababi nimada eng yaxshi basketbolist bo'lib kunimcha nba musobaqalarida 9000 marta savatga to'p tushira olmaganman barcha o'yinlarda shu qadar muvaffaqiyatga qaramasdan u 9000 marta xato qilgan bu xatolar unga yomon ta'sir qildimi aslo u barcha davrlarning eng yaxshi basketbolisti lekin u 9000 marta adashgan 9000 marta xato qilgan Fahmlayapsizmi? Bu normal holat. yiqilsangu qaytib turmasang, mana bu yomon. O'zini o'nglolmaydigan odam mag'lubdir. G'oliblar esa yiqiladi, turadi. Yiqiladi, turadi. Yiqiladi, turadi. Har doim o'zini o'nglaydi. Ular haqiqiy g'olib. men bodybuildingda yutqazdim musobaqalarda omadim chopmadi og'ir atletikada mag'lub bo'ldim men suratga tushgan filmlarni axlatga uloqtirishdi esimda bor siyosatda ham menga ko'pchilik ovoz bermadi yana yutqazdim kaliforniyadagi reytingim 28 ga tushib ketdi shunga qaramay O'zimni o'ngladim va yana gubernator bo'ldim. Biz hammamiz ham mag'lub bo'lamiz. Hammada ham xatolar bor va bu normal holat. Shuning uchun ham men har doim xatolardan qo'rqmang deyman. Xavotirlanmang. Agar bu haqda o'ylasangiz, sizni titroq tutadi, asabiylashasiz va bu sizni ojizlashtiradi. Muvaffaqiyatga erishish uchun esa boksdami yoki umuman har qanday ishda ham o'zingizni erkin tuting. Shunchaki o'zingizni bo'sh qo'ying. Xato qilish bu normal holat. Shunchaki olg'a intiling va o'z zimmangizdagi ishni qiling. Xato qilishdan hech qachon qo'rqmang.